akan membuat kopi dalgona atau dalgona kopi. Yang sekarang lagi viral dan tren. Resepnya sederhana dan mudah. Bahannya cuma 4 macam. Cocok disajikan buat ngopi bersama keluarga di rumah. kopi dalgona guys buat buka warung kopi cocok guys buat buka warung kopi rumahan pas rakus bahan topping kopi krimnya kopi instan gula pasir air putih perbandingannya 1 banding 1 banding 1 takarannya bisa pakai sendok makan atau bisa pakai takaran lain gula pasirnya bisa digantikan dengan gula aren agar rasanya lebih khas dan beda yuk kita mulai buat toppingnya dua takaran kopi instan dua takar gula pasir air putih kita akan mengocoknya memakai puter kurang lebih 4 sampai 5 menit Tunggu warnanya sampai memucat dan kental. setelah 3 menit sudah mengental dan warnanya sudah mengucat kita tunggu sebentar lagi ya nih guys setelah 5 menit nih guys sudah ngembang cukup nih guys sudah kental Hai guys, kita akan praktek pakai mixer. Dua takar kopi instan segel cukup selama 3 menit kocok sampai kental dan warnanya mengucat lihat guys sudah kental dan warnanya sudah mengucat lihat nih guys kocoknya pakai piring cekung dan jaringan kecil kita akan buat separuh resep satu takar kopi instan satu takar gula pasir satu ketakar air putih kocok sampai lebih kurang 5 menit kocok sampai kental dan warnanya memucat teknik ini sedikit lebih capek guys yang paling gampang sih pakai mixer warnanya sudah mulai berubah guys ini baru 3 menit sekarang udah 4 menit ini sudah 5 menit guys pakai mixer hasilnya lebih kental kira-kira gimana guys hasilnya penyajiannya pakai susu full cream atau bisa pakai susu sapi murni dengan topping kopi cream kalau mau dingin pakai es guys, kopi dalgona Kopi dalgona kebalikan dari kopi cappuccino. Kopi cappuccino kopinya di bawah, krim susunya di atas. Kopi dalgona susunya di bawah, kopi krimnya di atas. Untuk dijual kita bisa pakai gelas dan sajian berbeda.